Voter nous seulement les autres parce que Dieu va passer par ton ami qui s'assoit près de toi. rero bisabwa yuko tokwirengagiza abandi kandi imana ica muri mugenzi wawe ari ngaho muri merci murakoze